Nakaupod ang Dove Mobile Sounds. The best! 带你轻轻抱，抱举高高轨道，一开看不见，回手套，我不会像二哈那样的早，锻炼身体，带你去做课间操，说话要切。 离开我，心会看痛，心会看痛，痛再痛。h e you，y 这是你请靠近我怀里别假装不在乎，你明明懂了。 近一点点，就让你牵手；再勇敢一点点，我就跟你走。你还等？就这样爱你，爱你，爱你，随时都要一起。我喜欢爱你，外套味道，还有你的怀里。爱意起。 飞机飞过天空，划过子午线。我转身之后流的泪，没让你看见。黄昏之间，地平线说出分别。只是这么多。 叫你来姨妈的那天，我在搬家，碰巧给你带回礼物。那天是三八，又碰巧一个人看电影，遇到了班花。我碰巧最碰巧是碰巧的专。 学皮卡丘叫吗？会啊。开心的皮卡丘。皮卡丘。悲伤的皮卡丘。皮卡皮愤怒的皮卡丘。皮卡丘。强壮的皮卡丘。皮卡皮皮卡丘。小姐姐，听说你单身，那我能聊你吗？要说些甜言蜜语和小套路吗？小姐姐，听说你单身，那我能加你微信吗？我想要给你我的 heart heart heart。一次恋爱。 啊。